ada di acara ngumpulnya pelayangan balarang ngumpulnya layangan balarang loh. oke tonton terus video saya jangan lupa like dan subscribe agar channel saya bisa berkembang oke let's go terakhir ya? terakhir terakhir final terakhir boleh nih Pak? 6B mas oh 6B gini oh baterai tasnya 6B tas grip Orang guys. beri dhewe kok ana Nomor mriko lho, Pak. Nomor sesen kumpul kae, Pak. Opo iki? Nang sing bukan penak. Bukan Pak? Itu rame yang impor. Bagaimana nih kayaknya padha Penting men bocah Baru iki kan nyetak. Iki nduwasa tenan. Ya ya, kan. Kampung kan. Kampung Kenapa aku ya? Ada pedot nih, eh. cembutnya pedot. Angin sering gede nih. Aduh, anginnya gede loh. Kalau pedot yang ini. Oh, buena. langsung song ni Mateng ya sip. Jamlane piambak niki, Pak. Kalau. Gajah. Oke. Tapi aja kurang, kene ya. Wis anggotan. Karwaiku. Punggungan. Punggungan. motife? Iya. Iki motife aneh, Lur. Hati-hati, Lur, motif tengah, Lur. Motif apa iki? Ganas. Ganas iki. Oh, tas anu. Yo nunggu, yo nunggu. Lah, saya nyating niku kau iya, harus tas tok lho. Iki tok tok iki ora anu kegiatan adalah tradisi. Tradisi yo ya. Gracias. mohon minggir. Perhatian.